බර්ධි බව් එකින්නේ ෂා බර්ධි බව්වා ආයනකන් ඉන්න ඕනේ අද බව්ව බර්ධිනි බව්ව බර්ධි බව්ව බර්ධි මීනි මේ ඕන් ඉන්න බව්ව කරලා දන්න මේසෙ උඩ තියාගෙන නවත්ින්න අමිති හරි Happy birthday, to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Tina happy birthday to you කවන්න කවන්න කවන්නේ ආය අඩුවේ ස්ප්‍රින්කල්ස් ටික පේනවනේ. අපි ගෑවේ. මොන ප්‍රබලේ අර අර දන්නු කික කික ඒ දන්නු ඕක නෙමෙයි ගලව් එකකින් කේක් කෑල්ලක් කරන් යන්නේ. He's eating. Hmm. One traveling. Wow. So wow. Hmm. Mobile නැති දැන් කවදාද මෙච්චර දෙන්නව දන්නේ දන්නේ නීරිය නෑ උදන්නවා මේ අඩුවේ ස්ප්‍රින්කල්ස් ටික පේනවා Bawa pede. Ubah ya nikan dena nikan den slow luka no ni mati He's eating. Don't trouble him. Sure, wow. Hmm. Nah, Now done, eh. මගේ පැඩවුට් එක දැන් රුපියල් 10 දාගන්න. <laughs> එහෙම කට්ට කට්ටියක් ඉන්නේ මේ ගෙදර. මේ කට්ටිය මගේ පැටවුට් ටික අරගෙන <laughs> මේ විකුණන්න අයියා දැන්. ආ ඒකද මට කේක් දෙන්නේ. <laughs> ආ මාව රවට්ටන්න බෑ. ෂෝ. අද බව්ව බර්ත්ඩේනේ බව්ව බර්ත්ඩේ. බව්ව බර්ත්ඩේ මී. මේ ඕන් ඉන්නවා എന്താണ് മേശ ഇവിടെ